रही है ये कौन सा खौफनाक सा जगह यार यहाँ से नहीं जाते हम कुछ नहीं होता हम चले जाते हैं ये शॉर्टकट है घर ना वो ओ यार इधर रहने तो इधर बड़ा खौफिया रास्ता है यार सच में इधर तो बहुत खौफिया रास्ता है ये जगह है यार वो देखो कितना खौफनाक सा जगह चलो यार चलते हैं कोई बात नहीं रुको वो देखो आगे कुछ नजर आ रहा है आपको वो देखो सामने भाई रुको मैं आगे जाके देखता हूँ <laughs>